Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment je peux vous aider Je veux acheter un kilo de tomates, s'il vous plaît. Dites-moi le prix. Monsieur pour un kilo de tomates, 4 euros. Vous voulez autre chose Oui, je veux un kilo de chou-fleur aussi. Dis-moi le prix pour un kilo de chou-fleur 5 euros. D'accord monsieur, voici 10 euros et gardez la monnaie. Merci beaucoup monsieur, au revoir, bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir.